Original Subsiste Reggae, reggae, reggae, reggae Ay, ay, ay, ay Cansado de gravar Ai, ai, ai, ai, ai Até um dia chegar Mais perto de ti Te encontrar e te carinhar Minha bonita querida Minha linda Tal e qual é cor flor de papel Oh, Volta para trás Vamos dançar Mama, mama, mama Oh yeah Minha querida bonita linda Portugal, semi-tropical Fui trabalhar e migrar, não foi para deixar Fui para a França ganhar meu salário Fomos tudo ao nosso jeito Cada é um por si Tudo depende de ti Perfeito coração tudo escrito na tua mão Trabalhar com a bossa, cascanhar, vamos dançar Festejar-te, encontrar para te carinhar Minha bonita, querida, minha linda Flor de papel, delicor Dale cual, é. dale cual, a cor flor de papel yeah. Passei o ano todo a composer Mi bonita linda Minha linda mamá, eh. mamá! mamá mamá, Big respect, yeah Te quiero tanto, bonita, querida, linda eh. Ven, ven, ven, ven, ven, conmigo mamá, eh. mamá! organicular A cor flor de papel Oh yeah que te oferece a maior oportunidade conquistar, trabalhar, avançar e formatizar Agora vamos dançar Tá tudo escrito como dito, como feito eu, não dou minha palavra, tu sabes Ela é sagrada Ué. trabalhar e migrar não foi para Taxatia, para Taxatia Fui para a França ganhar o meu salário Minha querida borboleta Portugal, será tropical Tal e qual, tal e qual, tal e qual não vai parar dessa terra Vamos dançar, trabalhar com a voz arcastanhar Vamos dançar, escuta minha versão Tudo pé de ti, para meu coração